Okay, was geht ab, Mann? Frisch vom Urwald, jetzt sind wir hier im Beton. Auf jeden Fall ging es ja darum, dass wir die Bälle drehen. Jetzt. Warte, warte, der Wagen. Oh, Okay, stay. Hamid, wir sehen uns später, ne? Shisha Lounge. <laughs> Boah, geil. Eine Ballklau. Ey, was geht ab, Mann? Mitten aus dem Urwald. Jetzt sind wir wieder mitten in der City. Wir sind hier im Graffiti-Land. Guck mal. Guck mal, sowas haben wir in Urwald nicht entdeckt, aber dafür haben wir viel mehr Bälle hier. Hä? <laughs> Ergibt gar keinen Sinn. <laughs> Den kenne ich doch. Oh Mann, ich war mal. Habt ihr... Themen. Äh, <laughs> Schlag uns Themen vor. Ja, okay. Äh, was muss ich noch sagen? Am Deck dran! Scheiße, das Ding ist gefallen. Hallo? Hallo? Was schminkt dir meine Nase nicht? <laughs> Was drehst du? Es geht ab. Wer bist du? Dankeschön. Der Ball ist gleich kaputt. Der Ball ist gleich kaputt. ich glaube, der ist kaputt. Oh nein. Oh, jetzt hast du noch sowas in die Hand gedrückt, du. Was soll denn das? 20 <laughs> <laughs> Digga, auf allen Brillen so, hier, Dank, Männer. das war ein Unfall. Das war eine schöne Fahrt. Ja. Hat Spaß gemacht. This will be planned by shop.eu.